y compañeras. Entonces, para darle continuidad, vamos a escuchar la palabra del compañero Moisés, miembro de la Junta de Buen Gobierno en turno. Escuchemos sus palabras. Aplauso compañeros y compañeras. Buenas tardes compañeras y compañeros, a todos y a todas, y los que están presentes y los que no pudieron llegar hoy. 10 de abril de, 1990, de, de, de, de 2001, 21. Este, compañeros, pues hoy aquí estamos presentes a todos, que sí, este, nosotros como zapatistas tenemos una gran historia y aquí lo tenemos. También los compañeros y compañeras, la delegación que sí este, van a, este, vamos a mandar desde, desde Europa, compañeros, esperemos como base de apoyo zapatista que hagan que hagan sus trabajos allá para poder, este, para poder este, ir a dejar la semilla que nosotros tenemos como, como zapatista. Compañeros, tal vez nosotros como base de apoyo, aquí vamos a quedar trabajando lo que es colectivo, lo que es de la salud, educación, y todo lo que tenemos, lo que es colectivo. Mientras que los compañeros se van a hacer el trabajo y nosotros vamos a estar en pendiente lo que va a pasar. Compañeros, nosotros como, como organización no vamos a confiar a nadie los mal gobierno porque siempre nos anda chingando ellos nos quieren bloquear el caminar que estamos haciendo, compañeros. Así que, compañeros, es todo. Muchas gracias. Este fuerte aplauso, compañeros y compañeras. En estos momentos, los compañeros ancianos van a pasar el copal con el incienso para así pues Así vemos como nuestros compañeros ancianos están este, terminando de hacer su, su, trabajo. Entonces pasamos a lo siguiente, este, que es entrega de bandera por parte de la delegación eh, que van a entregar las compañeras delegadas. Entonces démosle un fuerte y caluroso aplauso compañeros. En estos momentos entonces vemos que la Junta de Buen Gobierno está entregando la bandera a nuestra delegación y también tienen unas palabras que decirnos. Escuchemos compañeros, compañeras. Compañeros y compañeras de la delegación, hacemos entrego de esta bandera, ya que ustedes fueron nombrados para viajar muy lejos, llevando el, el pensamiento y la semilla de nuestra organización. El pueblo estará siempre con ustedes y pendiente de ustedes. Ánimo compañeros y compañeras. Ese fuerte aplauso, compañeros y compañeras.